vous qui nous. Oui, sois très Sois très Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Sois très Amen, Amen, amen, amen. ton acte, chez le roi. Répétez par ça. Priez dans ces jours. Il faut la Bible, il faut la Bible, il faut la Bible, Amen, Amen. Il faut la Bible, Alléluia, dans ces jours-ci. Amen, soyez vessie. Oui, sois préservé. Mais mon Dieu, mais nous, côté Giscabadoya, côté Giscabadoya. Sois préservé. Amen, Amen. Devant notre bouche, le roi soit oh il prie, c'est roi, c'est roi. Amen, Amen, Amen. Oh oui, c'est lui. Oh oui, priez, c'est roi. Amen, Amen, Amen. C'est le sois très certain, Sois très certain, Oh, sois très certain, Sois très certain. Amen, amen. Dieu. Ton nom pour devant Oh oui, dans ces jours-ci, faut sauves sauver. Amen, Amen, Amen, Amen. Oh, je suis sauvé. Amen, Alléluia, dans ces jours-ci. Oui, je suis bien là, je suis bien là. Amen, Amen. Je suis certain. Amen, je suis saint, Amen, Amen, de mon âme, le Amen, Alléluia, je suis saint. Amen, demande à feu, proche le roi. Oh oui, priez, je suis saint. je suis certain. Voulez l'église, mon j'ai répété ça, je suis saint. Amen, amen, amen, amen. Demande à feu, proche le roi je suis certain. Je suis certain. Oui, je suis certain. Je suis certain. Amen, amen. Et mon âme, les rois. On dit gloire à Dieu. glory to God. Alléluia. Alléluia. Allons du gloire. Glory. Honneur. Honor. Louange. Magnificence. Magnificence. Exaltation. Exaltation. Soit à Jésus-Christ. Be to Jesus Christ. Au siècle des siècles. From centuries to ah, centuries. Gloire. Glory. Gloire. Glory. Honor. Magnificent. Magnificence. Remerciement. Thanksgiving. La toute-puissance. All powerful. La domination. Domination. Le règne. Reign. Le pouvoir. Power. L'autorité. Authority. Soit à Jésus-Christ. Be to Jesus Christ. Au siècle des siècles. From centuries to centuries. Gloire. Glory. Louange. Praise. L'adoration. Worship. L'exaltation. Exaltation. La domination. Domination. Le règne. Reign le pouvoir, power, l'autorité, authority, l'éternité bénie, blessed eternity, l'éternité bénie, blessed eternity, soit à Jésus-Christ, be to Jesus Christ. Au siècle des siècles. From centuries to centuries. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Clap your hands for the Lord. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Clap your hands for the Lord. Allons du gloire à Dieu. Allons gloire à Dieu. to God. Rendons du gloire à Dieu. Glory to God. Merci, asseyez-vous. Thank you. you may be seated. Et une première One of the first thing I will tell you, first word I will tell you this morning, the Lord put this ministry here. pour nous faire haïtiens connaître l'évangile réel. To let Haitians know that the gospel is real. Le Seigneur mette ministère ça là. The Lord put this ministry here. Pour nous faire le monde entier connaître Jésus a une blague. To let the whole world know that Jesus is not a joke. Ils euh, sont réalité. It's a reality. I do not hear the church answer me. The, si l'église pas l'argent, pas qu'à faire The guy said if the church doesn't have money, cannot bon, have impact? Bon, le monde entier, ouais. Well, the world sees that this ministry doesn't have millions coming in. But it has an impact in the world. Alleluia! Alleluia! Donc, on a besoin, so I would qu'on ait for you to understand, this is the that we are here. Not to Va faire promotion Pour l'argent américain, pour l'argent français, pour l'argent canadien. Canadian va faire promotion pour monde. It's not promotion for people. va faire promotion pour Amen. It's not promotion for Amen. Mais c'est des dans Jésus. But hein. it's to tell the reality in Jesus. Can you understand? I heard from the radio Avant hier, deux, trois petits monde qui sorti Before là. yesterday, a couple kids that came out of here. When they came, when they went on the path, national path. tiré dans vitre. They were uh, shooting on the yo window. And they didn't tiré, catch. Débarqué, they didn't get hit. They shoot at them. Can you understand? None of them got hurt. Ah, bon They all were well. This is the reality of the gospel we're teaching you. et individuellement, and individually, collectivement, l'évangile doit réel dans la vie. gospel should be real in your life. Si individuellement pas réel If individually it's not real for you, you cannot enter here. You cannot be a member here. Not to even mention the collectivity. Why you fabule, yo paye, you They do a lot of things. They pay a lot of things. They pay a lot of money so that they can take me here at my house also. But until now, the gospel stays alive in the country. Oh oh. They've plotted. C'est pour montrer Show you that the gospel is real. May the Lord bless you. autre monde dans le monde. Everywhere people are in the world. if you can hear me. Même même si pas parler langue Even if they don't ils ont façon d'entendre le comprendre. They have some way to listen and understand. C'est imposé, m'a imposé nos réalités l'évangile. Uh, the reality of the gospel. Ici à côté pour maman ici. Here, if you're a member, if you want to believe, you believe. If you don't want to believe, you will see. Au nom. In the name of Jesus. Au nom. In the name of Jesus. This morning, people's heart are beating hard. They didn't know. <laughs> There's a sister that this, the kids will fall in my hand. I don't want the kid to fall in my hand. <laughs> Didn't know. I have to uh, turn you so that I can find the gospel. And I'm not done yet. I have more things to come. In 2023, all the stupid, dumb get out. All the dumb people get out. Stay out. The, the gospel doesn't conserve stupid people. Ouais. Nou de tout moun bienvenue den apresence de Dieu. Nou de tout moun bienvenue den apresence de Dieu. Nou gen yon pasteur ek soti Montreal. Avèk sèr Marie-France. Avèk sèr Marie-France. Yon salutation. Pou la gloire de Dieu. Sèr pasteur. Frédéric, oui, Dieu juste. Merci. Salut, peuple, pour la gloire de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Donc, c'est un grand privilège pour moi un matin. Hein. pour On capable capable bien adorer ici. Hein. Malgré que gagné même deux invitations pour aller ailleurs, pour adorer, mais par le fait que j'ai accompagné la sœur Marie-France, qui me des passage ici, donc me dit c'était mieux de venir ici pour adorer à Pasteur Amel avec Assemblée. Donc en fait, nous sentons la caille, nous, nous en présence, bon Dieu. Nous louons nos bon Dieu. Et il y a un bagage matin, c'est un verset, nous dans le psaume 124 qui dit Sans l'éternel qui nous protégera. Qu'Israël le dise Sans l'éternel qui nous protégera. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, il nous aurait tout vivant. Matin, hein, si c'est pas, ça nous connaît déjà. Si c'est pas bon Dieu qui te protège, nous qui garde nous, surtout nous-mêmes en Haïti, ça qui t'a protégé nous. C'est peut-être ça, bon Dieu, ça, nous avons besoin de marcher avec elle. Nous avons besoin d'adorer le plus. Nous avons besoin de faire le plus confiance. Donc, hein, nous comptons pour nous avec que l'année 2023 pour venir non, non Jésus-Christ qui a né ça capable une nouvelle année dans toute forme ni pour nous. Que bon Dieu vous bénisse. Hein. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, pasteur. Thank you, pastor. Et nous saluons tout l'autre monde. We greet all other people pour la première fois. who come here for the first time. Ici alors venir, nous parlons offrant nous. Here when you come, we don't want your offering. Mais nous voulons pour nous entendre. But we want your soul to listen. Não parle We don't want offering. With all the respect we have for you. Não parle offrande. We don't want offering. Et non mon intéressé. We want your soul. Your soul interests us. Amen. Is the interest. Nous demandons s'il vous plaît sous ta. We ask you please. If you feel like you have a big offering. Et sans que pas without ordaining you. But I will advise you to go up and go down. But here, bring us your soul first. If I cannot find your soul, then the offering